大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。今天我们直播可能会稍微短一点点的时间，因为老师等一下还有一些急事要去办，所以说我们今天的直播啊可能会稍短一点时间。那么开始之前啊，跟大家提醒一下，好，我们再过三日啊，我们的清明祖德回向法会啊，我们就要开始举办了，所以说应该后天就是我们截止日期。那么我们的春季南北斗补运法会啊。 应该应该会在，应该同时同时截止吧？我觉得应该同时截止就可以了，应该是不用 <laughs> 不用，应该不用分开截止吧？好不好？那如果还没报名的，那各位就报名；那如果已经报名的，那请就静待我们把法会办完，好吗？那么我们今天的主题啊比较特别一点啊，这主主题比较特别一点就是什么呢？就是我们稍微提一下。 很多人对命学这个这个技术啊，感到了很有兴趣啊。有些人希望老师能够开班授课，或者是说讲讲这些到底怎么样去了解这个玄学。如果你说到玄学嘛，也算玄学，因为你不是每一个东西它都能够解释的。就算是老师职业已经将近二十年了，你先来问我说你到底根源的救急的理论在哪里？其实这个是非常难。 讲出来的事情，我相信大部分的命理师，如果你真的一层一层的去问他，问到最后，他也只能说，嗯，逻辑上是这个样子，或是原则上这个样子。那至于为什么会这个样子，那就是一个问号。比如说什么呢？比如说这是有参加老师批流年的专案的朋友，那就看到老师给你们的什么呢？就是生命的原型，生命的原型是怎么样出来的？它其实是有它的一个模式。 比如说，我们在十天干、十二地支配合你的时间，配合你所在的位置，以及你生命的能量，它会形成的一个什么？你类似于我们物质化的一个生命原型。比如说，你是天上之天上之水，或者是你是九曲九曲之命啊，就九曲黄河之命啊。有些人就是怎么样的，有些人就是像像一个火在烧顶啊，里面的水在沸腾。那有没有沸腾，就要看它旁边的环境来去做这些。 那么我们在讲这些东西好像很玄的状况，其实老师今天把它稍微简单一点跟大家稍微了解一下这个命学的原理跟逻辑到底是什么。那针对如果你现在想研究命学的，或是你想研究一些你自己的命运的，或是你觉得这个很有兴趣，想要未来去从事这个行业的，那么这个这个节目啊，相信给大家一些想法。 那么我们所说所要知道的命学啊，它针对每一个人，它会有所谓的前因跟后果。命学啊，我们很注意到，就是你这个人的形成的原因跟后果。比如说什么八字里面，你就会有胎元跟胎息。胎元跟胎息啊，是讲究于，是说你的形成的原因，还有你形成的生命的气息是在哪个地方，再配合什么。在如果你有学过八字的，你都会听过一一段话叫做什么花果树苗。 也就是说呢，你从花结果成树，再再生下一个苗，它是一个生命的循环。所以是说啊，我们在看了很多紫微斗数啊，或者是各种的命学，甚至是，甚至是什么，甚至是西洋的占星术，我们都离不开一个东西是什么？我们都离不开一个，就是本身条件跟对外关系。这个这句话，老师在我们的过去在风水里面也一直讲。好，比如说我们阳宅里面，我们一定要讲到本身条件跟对外关系。 本身条件就是你这个你这个阳宅里面你的内部规划啊，就是里面的气场，你有没有运行的得当，这是本身条件。什么是对外关系的？你屋子的环境就是一个对外关系。那么我们在很多人在请老师在看风水的时候，为什么很多时候老师就必须说你有机会我们到现场，我们才能去讲？为什么呢？因为其实。 现在的所有的一个风水学里面呢，我们都很容易去带入到一个什么东西呢？我们带入到一个是说啊，我们这个房子是做什么像什么，但是坐像之间呢，好，因为这跟命学是有关系。老师还是讲一下，坐跟像之间，老师为什么有时候就会说这个没办法先来跟你讲？不是说不是说老师一定要收费，那再来收费是应该的了，好，老师收费是应该的，但是不讲的原因是因为啊，在你现在所在的本身条件，这个并不客观。 为什么？因为这个房子，你站在哪个地方，它会有不同的结果。例如说什么？例如说，老师过去在我们直播上有讲过一个事情，叫做“阳宅水剑法”。不晓得各位还记不记得啊？最近可能比较少人去，诶，好像那个那个直播好像不是非常多人去看，还是怎么？我有点忘了。 什么是阳宅水建法？阳宅水建法就是说，你既要看一个房子，你要怎么判断它好或坏，很多人就开始拿起手机或是拿起罗盘，然后强调是这个是某某某专业老师卖的，所以是说他的罗盘非常精准，老师相信他非常精准，但是上面的那那七八个圈你是看不懂的，就算看懂了，你也可能站到错的位置。那么阳宅水建法这个方法是很简单，判断你的房子好不好，或是你的办公室好不好。 哦，最近有一些海外的朋友啊，来跟老师咨询，是说需要老师能够讲一下那个办公室怎么看或好或不好，付费也无所谓。当然，老师感谢各位的支持。那今天老师还是再强调一次，阳宅水建法，阳宅水建法，无论是你在你要去看的新房子，或是你自己的房子，或是你自己的房间，或是你自己的办公室，或是你今天要你你觉得这个财位摆这边合不合适？ 其实用阳宅水剑法几乎可以达到百分之七十的感应度。好，你自己拿了一瓶一瓶纯净的矿泉水，你不要开封，好吧？不要开封。啊，你可以买两瓶的哈，一瓶都同时买的嘛，它味道一定都一样。那么你可以把你这瓶水，这瓶水放在放在你那个要去看这个房子啊，比如说你要去看个新的写字楼，你要看你新的房子，或是你要去搬个新家。 你先看这房子，把这瓶水，然后把它放在这个房子的正中央。它正中央，无论是它这个整间房子的正中央，好不好？要记得这件事情，整间房子的正中央。那么你把水放在这个地方，然后你就去做你自己的事情了，好不好？去看看东看看西看看，然后问一下这个租金啊，问一下他的一个过去的租客是谁呀？啊，有没有可以谈判的空间呢？啊，装潢有什么样的状况？你去跟中介或是房东，你先去讲个十分到十五分钟的话。 然后，然后你再把它这个水拿到户外去，不要在里面喝，千万不要在里面喝，把这个水拿到户外去啊，因为这个房子你是之前没有进来过的。拿到户外去之后呢，你再喝看看这个水，这个水对你来说它好不好喝？比如说有没有酸涩感，有没有一些不顺口的感觉，或是有没有一些微甜？你当你感觉到这个水对你来说是一个正能量，比如说微甜、甘美哈，就是有点回甘的感觉，那么这个房子是适合你的。 这个你几乎都不用看坐相，但是你他对你的气场稳不吻合，用阳宅水剑法是非常准确的。但是你一定要记得一件事情，你这个阳宅水剑法，很多那个上次老师好像没有讲到这件事情。你这个阳宅水剑法，如果是说你今天讲完了，把它拿出来之后。 然后你离开到很远很远的地方，比如是说啊，我回到家再慢慢喝。我现在去看下一间房子，或是我每一间房子，我在瓶子上面注记哈，这个房子去哪个地方几点几分，好哪间房子，然后嘞，每一个间去看了五间房子，好不好？你五间房子呢，你都去看了，然后嘞，想到回家再一次去品尝。那这样的状况是比较不妥当的，为什么？因为水这个东西啊，我们现在讲风水，风水风跟水这两个东西是地球上的一个产物，它的。 整个能量是会一直存在在地球上，所以说它一直不断的吸取周围的能量场，所以是说啊，你在这个状况之下，你又合在一起，把它放在一起，或是没有放在一起，但是它离开那个场磁场已经久的状况之下，它的能量，它它它所原来吸收能量容易散失，一旦散失，你再回去喝，那它就没有这么明显。这个一定要记得这件事情。所以说，羊仔水剑法这个是很重要方法。 那么你说你要怎么去看财位或是你自己的地方好不好？一样的道理啊，你放了之后你要必须要离开这个地方。呃，你要不要在你自己房间也是可以，你自己睡的房间也是可以。好，如果你想比较，你就把你自己的房间跟客厅或是你其他家人或是室友的房间放一瓶，然后嘞十五分钟之后你们拿出去哦，分开喝，那就有时候是可以，可以这样子去讲到的东西。 那水剑法，呃，听老师以前讲过，老师这次当然，老师再稍微提醒一下哈。这最近有些朋友一直在问这个事情，那老师忘记在哪一集讲过了。所以今天借了相关的主题啊，老师稍微花个五分钟时间跟大家再提一下。哦，这个阳宅水剑法是水剑法，是不是那个剑，水剑法那个剑也可以啊。但是呢，它理论上的名字啊，啊，应该是这个哈。 这个是我们这个门派特别的方法，这在其他的门派是比较少见，几乎是没有见到，因为这个是秘法。这个是我们的秘法，这个秘法以前不是用来只来用阳宅的，好不好？这个秘法以前是我们在要判断一个地方有没有什么问题的时候，或者是说我们要判断这个地方能不能做生机，或是能不能做阴宅，或是这个龙脉到底是有没有做有没有可以被激发的时候。 这个是师傅教老师傅教给老师的好，老师拜师师傅给老师的，这个阳宅水剑法，所以说啊，水的方法，我们在用水法的时候啊，是一个非常重要的东西。比如说你在，比如说我们在有一个赖布衣仙师，好，他的他的阳宅的他他的风水学，还不能说阳宅，因为他是阴阳宅都兼修的，他就波杀诀，好，波杀诀，他有杀手方跟跟另外一个来水方，这这个东西就是特别。所以说水的东西啊，它。 跟随的就是它能够，你要怎么去应用它，在每一个不同地方会有不同结果。当然，你要像老师刚才讲到的，你去激起这个龙脉，或者是生机，或者是鹰仔，有些时候你不是拿来喝的，你知道吗？ <laughs> 不是都可以拿来喝的哈。像你要去看这个大自然的风水的时候啊，那个水是有些地方你是不能拿来喝的，喝了会怎么样？你喝容易中邪。 好不好？因为这个地球的磁场啊，有些地方对人类的磁场是负面的，所以是说啊，老师虽然讲阳宅水剑法，那个是针对阳宅，你请你不要去在什么，好像是说在其他地方，哎，陈老师我讲过，然后这个有老师说这个生机很好，然后呢你就拿来放在一边，然后十五分钟之后你就外面喝，哦，有时候喝了会出事，好吗？ <laughs> 不是，不是都这样子哈，千万记得不是都这样子，水这个东西要会用，那我们当然有很多方法，这个偏偏有点偏的。 偏到为术数方面，就是偏到法术方面的事情啊，因为我们有时候会拿来点朱砂啊，或是来去在做符针啊、符叶、符针啊，或者符土，那这个方面它有不同的一些做法。所以这个东西有机会有机会再讲吧，因为它很复杂，你知道吗？这个在这种风水方面，它是一个极度复杂的一个一个行业，对， <laughs> 这是非常复杂的一个行业，好吗？ 那我们就要讲到这个命理啊，哈，我们讲到命理的逻辑是什么？其实啊，我们在看一个命理的时候，我们最重要的事情就是，比如说我们自己跟别人的关系。那我们看到年月年月日时这个四个东西，年月日时这个东西呢，它是赋予我什么？这个年的磁场，针对到它，有加上这个月的磁场，然后还有这个时间的磁场，引导到什么地方？它是引导到你这个日子出现的这个人的身上。 所以说，在八字里面啊，我们很重要一件事叫做日元。日元，那就算在其他的东西上，它定盘也是定在以日元去定盘的状况是比较多。但是啊，这个命学它是会成长的。在过去啊，你在久远以前，我们在八字从易经啊开始流传下来，分门别类，分门别类，它去变成了各种的命学。之前啊，比如说唐代，我们讲唐代，在唐代的时候啊，它的它的这个。 命学啊，它其实不是以日元为基准的啊，不是以日元为基准的，它是以年为基准的，然后呢辅以月跟日啊来去证明是说你生在这一年，然后你得到这个月令的力量跟你这个日克的力量啊，这个日我们称为克啊，你这个日克的力量啊来传到你这个人的身上，那么经过了。 几百年的去验证，就发现是说这个东西并不是太过精准的东西，所以是说到后面唐代以后啊，慢慢会研发成为什么？研发成为是说你应该是由日元，好日元为主，然后呢你吸收了年，哦这个太岁的力量，还有流月心经的力量，然后最后呢按照这个流时，你这个时间所给你的最后一个画龙点睛，你所得到的东西。 比如说，老师在看一些命学的时候，我们会看最终你必须落在哪一个时辰。有时候哎，差五分钟没有差很多吧，就像考试一样嘛。你你能考一百分，但是你现在九十五分，那那就是差很多了，你知道吗？你别更别说你是六十分，不别说六十分了。如果你是五十八分跟六十三分之间，你一个别就差两分就要你的命了，对不对？所以说啊，这个东西就是一个非常重要的事情。所以说我们在看日元的时候啊，其实是在寻求着 寻求的什么太阳哈？太阳就是我们的那个太岁，太阳的力量，还有我们的太阴，也就是我们月亮力量，我们就讲到什么月令，各位你知道吗？月令，像我们在阴讲到了农历呀，好，农历不是干支哦，我们讲农历是不是老师讲过？农历的基准是以月令为基准啊，就是以月的的那个望朔日为基准，所以说啊，我们要谈到太阳。 哦，这个太阳已经走到这个地方，还有我们月令的力量来还原到我们自己的身上。最后，最后一个东西啊，各位你要知道，最后一个东西的时间呢，其实是地球的反应，这个是不传之秘啊。因为反正导师一未来希望能够跟各位结更多的缘，有有机会呢，你可以来来拜师，好不好？最后我们的一个关键呢，其实在时间，它代表的是本身地球的力量，这个是基本上。 啊，如果你有学过命学的，基本上你没有老师带，或是你的老师不知道这件事情，百分之九十至少九十的老师是不知道这件事情的。哦，年月日时，日代表你这个人，但是年的原因是太阳，月的力量是月令，日是你本身的本身你自我的存在，时间意思是在于你地球的时间，地球的磁场，那个时候所交互出来的地方，所谓的三元一体。 合在你身上形形成了你这个人的完整度，所以说你知不知道时间差不差不差的多，那当然就是有差了哈，当然就是有差了，包含你的未来，你像如果你已经学会了八字的基本盘，你就会发现一件事情就是什么，你没有时辰的时候，你的大运是起不起来的，你大运是起不起来，你起出来会有很多的误谬的地方啊，包含了你生衰休囚死你都是抓不定的，更别说那个喜用啊喜用之间你会更难以。 跟来去琢琢磨，所以说啊，时间这个东西很重要。所以说时间呢，你要算任何的命啊，仅以你出生的当地时间为准。无论你出生在哪里啊，你你只要找的师傅他是专业的，他自己会换算，你知道吗？你可能在几十年前呢，你可能在二十年前，这个师傅可能换算不了。为什么？因为你可能只有你当地的师傅，他可以帮你算，因为当地的师傅，你当地的时间你不会错。但是如果当二十年前你国际上的师傅啊，他有就可能会算错。为什么？ 因为当时的软件啊，就是软体并没有这么发达，它并没有办法是说，比如说像现在哦，有些地方已经进入了日光节约时间，对不对？夏季有日日光节约时间，那有些呢就没有，你知道吗？它就会误算了一个小时，所以你当地出生的时间才是为准。你不要说你现在啊，比如说你我是讲的意思就是你出生当地时间，那你不能以现在你所在你所认知的那个时间去做，而且你也不要自己把它换成农历跟国历。 如果那个师傅要你农历就农历，那个师傅叫你国历就国历，历法的转换有时候自己容易转错。像老师就最最近就遇到了一些朋友，他给老师的国历是正阳历是正确的，西元几月几号几日是正确的，但是呢，他最后他告诉我是说这个月令是错，这个农历是错的。我说农历是不会错的啊，无论你在哪里，只要你出生的地方是某某地方，你这个阳历就是这个就就是这个就是农历，他怎么会差了一天呢？ 啊，最后他纠结了，纠结了好像快两个月的时间，后来才问出来，就是说他妈妈多在熬夜去生小孩的时候，啊，你从傍晚痛到隔天，他就认为是他痛的时候开始，他就认为那一天是那一天是农历，所以说啊，他最后他的他的去报户口的时候啊，是爸爸去报的，所以说他最后爸爸报是对的，但是妈妈记得那天是错的。 所以就变成一个很美丽的错误。那这一错也不过错很久了，也不过错了三十几年而已，也还好， <laughs> 也还好，都在三十几年也还好，好不好？所以这个东西就是有一些变化。所以说刚才讲那个是非常一个重点。如果你没有理清，你没有先了解这个重点，有时候你在命学里面或者是命理的逻辑里面，你就会发现说很多事情你算的似是而非，你搞不清楚说你自己在身在何方，对不对？你一下跟我谈喜用，什么是喜，什么是用？ 它有一个基准的标准啊，为什么你没有时辰，你倒不出喜用来？为什么你找不出生声望修求死来？就是因为你这个地方关键没找到，你自己踩的地没有，那么你后面你怎么算都变是是而非。包含了包含了，有人会说，你说啊，你未来的老公会长什么样啊？什么身材呀，高矮胖高矮胖瘦啊？啊，有人说那你要看这个地方，然后他就出现这个结果。 实际上是不一定的，这个就是不一定，因为你没有搞清楚你自己的位在何方的时候，你所推算出来的结果就会变成一场误会，好吧？然后看下看，有个客户有个问题哈，那个剖腹产选日子有用吗？老师有三个小孩啊，四个，那有一个是认是老师认的啊，那个认的义子。老师有三个小孩，老师身为一个老师，你知道吗？身为一个专业熏陶的老师。 我会不会请经理老师剖腹产？然后各位你觉得嘞？来，各位到线上人，今天不是很多，没关系，我们讨论一下。我身为一个专业的老师，然后我是出师之后，我都还能够我在生小孩，好不好？不是我生了，经理老师生。好，各位经理老师生了三胎，然后第一胎可能忘记了， <laughs> 好，老大不要算，好不好？老二、老三，各位你觉得经理老师有没有剖腹生产？ 就从以你们的状况来看，他会不会剖腹生产，对不对？因为第一个嘛，第一个大家不知道，对不对？怎么生小孩你也不知道，是不是？大家都第一次，是不是， <laughs> 都是第一次啊，你当然不知道啊，是不是？那第二次、第三次呢？一回生，二回熟，三只眼睛闭着眼睛生，对不对？ <laughs> 当然也不会啊。所以说啊，各位刚才谈到了这件事，就是说金老师他没，我们是没有去剖腹产的，没有去剖腹产，没有去剖腹产，那。 你能够保证你生出来小孩怎么样吗？哦，说实在的，我们当然都希望我们能够给小孩子他有比较好的命运。这个是这个是父母天下父母心，对不对？我们希望都是经过这件事情，就是说，哎，这小孩子啊，呃，老师觉得，哎呀，我们父母算一算，哎，他在这一天这个时候出生，哎呀，这个坦荡那坦坦荡荡的人生路，不求你大富大贵，但求你幸福美满。然后我们的心态是这个样子，那毕竟。 你富贵之间呐，你知道吗？你求富贵的时候，你要如果你没有另外一个福报去支撑你的富贵，那么你的富贵会活在痛苦之中的富贵。很多人很富贵，但是他非常痛苦。别人以为有钱就可以有快乐，我告诉你，钱能够买到快乐是非常有限的快乐。太多的富有的人，他每一天因为他的身份跟地位，所以他不能过自己想过的生活。你有你各位了解这件事情吗？比如说有一个企业家，他很成功。 但是你叫他说我，他小时候就很喜欢去吃卤肉饭，啊，就很喜欢去在路边，就是自己就跟跟朋友在那边去吃个热炒，然后喝个酒，然后在那边吹牛，对不对？啊，嘴巴是蛮口吐芬芳，这是他的成长环境，他觉得很快乐。但是他今天身价几个亿之后，对不起，他没有办法去做这件事情，不允许他做这件事情。你手拿着一个八二年的拉菲，他喝起来很痛苦，为什么？因为他不喜欢。 之前喝呢是因为应酬，但是他喜欢的生活他得不到，但是因为他有钱，他的太太也是白富美，但是没办法接受先生如果以前那样的以前那样的个性，对不对？因为白富美要的是门当户对，当然最后这企业当然也是也是高学历，但是他喜欢的生活不是这样子啊，对，因为他穷，小时候穷到穷怕了，那最后得到这个富贵反而是限制说，我没有办法过我自己的人生。 他去找了他自己的好朋友、学朋友，你再知道你有钱了，那对你的看法就是另外一个看法。他再也找不到他的快乐，所以富有真的是一定是买到快乐吗？这个是一个最大的问号，最大的问号不能说富有一定不快乐，这个这太这太瞎掰了。但是富有的人不一定快乐，贫穷的人也不一定不快乐，这个是有很大的一个区别。那么老师在请刚才回到主题，老师请金老、跟老金老师在生所有小孩的时候。 我们都有大概看一下时间是有的，然后不能说完全盲目了哦，如果这样讲话就有一点太瞎掰了。我们稍微看一下这几天好像不错，为什么看这几天呢？因为医生都一生完第一胎之后啊，你有生很多胎的家庭就知道了。第二、第三胎的时候啊，医生都跟你讲你生过第一胎了哦，然后呢，你接下来你可能会突然突然就生出来了，所以说医生都会给你一个特别的建议是说你不如在什么时候来然后我们已经差不多预产期了，小孩子成熟了嘛，对不对？成熟了。 因为第二胎通常都是比较快，第三胎更快。在你成熟的过程之中，那他可能就是为了要安全，所以说你就要在医医院里面催生，然后医生完完整整的哈，你不要说在家里破水啊，或在什么地方出现什么样的毛病，所以说在医院里面催生，然后把它带出来。那他就让你选日子，什么时候进去催生，那催生就打那个催生针嘛。如果各位有生过小孩的啊，大概都知道这件事情。男生就是你老婆生过小孩的，好不好？ 那那个时候啊，我们大概稍微看一下，哎，然后跟医生要约时间，我们稍微看一下。但是呢，大部分的时候都是一件事情了。说坦白的，你你怎么想说算再好的时间也没有用，对不对？他想什么时候出来他就什么时候出来，你连堵都堵不住，你知道吗？堵都堵不住，他硬要冲出来，你有什么办法？那就没有办法的事情。所以说到最后，我们还是自然产，就是这个时间最后的时间点由这个孩子的福报来去决定，是说。 他能不能享受这些事情？但老师不是说剖腹产不好，不要误会老师的意思。比如说有一些母体，她的比如她的身体承受不了这个自然产，这个时候你给她打无痛分娩或是剖腹产都 OK。好，那个叫中国叫剖腹产，这都 OK。不是是说然后顺其自然才叫好，然后你剖腹产就不好，不是这个意思。千万不要把把这个人生的生命中啊，把一件事情看成完全的绝对。 人生中只有一件事情是绝对，就是你一定会死，这个就是绝对的，其他没有真的绝对。人生哪有不死人？人真自古谁无死嘛，对不对？除了死亡是绝对的，其他事情连太阳明天会不会升起来你都不知道，因为这个事情都很难讲，对不对？就像我们这次遇到泰鲁格这件事情，那我老师的小孩他的同学班上的父亲就在那辆车上面啊，刚刚好，他是在最后一节说他没事，那我们真是替他很开心，也没有事就好。 但是听他在形容的过程的时候，还是很恐怖了。所以说啊，我们在看这些事情的时候啊，就是他有什么样的格局，我们就以时间让他自己选择时间。那日子我们只能尽量选择，哎，我们觉得还顺的日子。说有没有选？有选，但是我们没有剖腹产啊，我们还是他出来时间也不是我预计的时间呢。我希望他什么时候时辰出来呀，对不对？但他最后就不知道那个时间出来呀，是不是？为什么？因为他这个小孩子来这个世界上有他自己要挑战的题目，知道吗？ 他自有挑战的一个人生的关卡，他可能遇到很多很多的事情，那他就得自己去面对。你帮他选好的东西，对他来讲不一定适合。所以说，这个是老师自己加点特例，不是不适用于每一个人，好不好？还是一句话，如果你的太太或是你自己，那没办法忍受生产的那个剧烈痛苦，不要听别人说啊，你一定要有这个过程，你跟小孩才建立起那个什么玩什么很好的一个联系。 痛的人，你这痛得要死，你还跟你想什么联系？那时候你只想把自己老公掐死而已，对不对？这不是自己想死就想把老公掐死嘛，对不对？还搞什么联系呢？那没什么联系，好不好？对不对？ <laughs> 每生一胎，那个金老师都快把我打死了，是不是？对不对？他你能够用无痛分娩，然后就打无痛那个。现在这个经济环境大家都比较好了，好不好？你如果太太要打无痛，你就让她打无痛，她不想留疤，你就让她打，至少让她打无痛。 这个是很必要的事情，好吗？千万不要像金老师这么勇敢，不是他勇敢了，其实来不及。 <laughs> 等麻醉医生来的时候，小孩子已经溜出来了，来不及了， <laughs> 好不好？来，我稍微讲一下哈，对大家都能知道金老师这个他的个性就是不用去弄。喜用是跟姓名有学有关系的吗？改名字相关的喜用没有不一定哈，喜用他在八字里面也有，那事实上他在他在紫微里面也有。很多人对于紫微斗数啊，还是有一点点小小的误会。 哦，紫微斗它排出来之后，你什么时候遇到什么事情，紫微斗数啊，它号称可以算到流年、流月、流日、流时、流刻、流秒。哦，那这个东西呢，其实在里面是有一个小小的破绽。那这个等下老师去说一下好吗？呃，被泼妇不是自己想泼妇哦，是被被逼泼妇。那当然，你你小孩子如果真的是家要紧啊，或者什么的，或是刚好有点月亮的时候，你真的是必须要去泼妇的好吗？ 人生往生之后可以到任何地方想去的地方吗？哦，又偏离主题，不过老师再看一下，人往生之后可以去任何想去的地方，每人也不一定啦。好，通常没有这么自由了。好，没有这么自由。那么从那天开跟你道别，抱着他哭。那当然，因为这是托梦嘛，他也他是梦中嘛，对不对？他他不代表不代表他是以那个物理性嘛，是不是？物理性应该是比较难的，物理性应该是比较难的。但是你梦里面的话。 你们是精神精神上面在另外一个世界相会，那这个当然是有可能的，好吗？老师过去有睡不着的时候，在床上念心经回向的习惯，这样会不会有不敬？与先生同床，在床上你就不要念心经了吧？ <laughs> 好吧，睡不着的时候，老师告诉你一件事情啊，当然你可以打老公也是可以的啦，哈。那那当然，另外一个方法就是什么？你可以练老师最很早期的一个叫天野的节目里面的下集的第二篇。 好，如何练天眼的第二篇，老师在片尾时候有教你怎么用基本功。基本功这是本门，哈，我们乾坤门的基本功。你要你要练什么法门，你没有练会基本功，或是你跟我讲你在家里有练，你不要来找我吹牛。因为事实上有一天，如果你真的拜师而且你成为老师，那你一看你的徒徒弟，你就说是你教的那个人就知道，这家伙根本就在吹牛，好不好？有没有练了？那个在身体上完完全全会展现的。那基本功是一个非常好的一个功法。 但是呢，你不要自己去改，你知道吗？我老是遇过很多人，就说啊，说我这样可不可以，我那样可不可以？我这才想，如果想，我就是想跟他讲一句话：如果你真是我徒弟，我先给你先给你打你脑瓜子一百下，叫你跪在一边，跪在一边忏悔，对不对？教你什么你就做什么，不要让自己变一下。啊，我这样可不可以？我习惯那样，你习惯那样，你就不要练我的功法嘛。练我的功法，你就不要习惯那样，好不好？ <laughs> 但是有练啊，会有帮助，对你的健康、心神或各方面都会有提升，好吗？老师自己也会睡不着，你知道吗？ 也会，但是所以说我尽量，自我都都以基本功去锻炼，不要说划手机划到累了，那个太伤身了，好吗？老师，脸部走形会影响印，脸部整形时候会影响印去吗？会会会影响，好吗？催产的娃和自然分娩娃有什么区别吗？没有什么太大，其实上没有什么太大区别，因为你催产，你催产，你打那个催产针嘛，那个打那个催产催产针的时候，你他什么时候出来，其实你没办法没办法去特别的了。 除非你生很多个，大家知道是说时间会越来越短，对不对？比如说像季老师第一胎的时候，他好像从什么时候开始啊？好像从半夜，哦，那时候我们是半夜十点，然后生到隔天下午，你知道吗？季老师真的是想把我掐死，对不对？呃，那早上还是要给他吃早餐啦，只是他已经很痛了，破水了，半夜就破水，然后早上去吃早餐，哦，还我还记得他生老大的时候吃的是麦当劳早餐，对不对？ <laughs> 然后呢，到下午才生，哦，那整个时间就拖了非常久。 那他其实你就算打那招，当时是打催产，但是你也不知道什么时候会出来，因为这个是很难讲的，所以那个都是自然的，好吗？啊，哎，好来，接下来什么？呃，家里儿子娶的媳妇要合八字吗？这个媳妇不答应回我们婆家，跟我儿子是各找各妈，是不是八字不大合？这个是时代的问题啊，好吧？这位婆婆是不是？啊， <laughs> 看名字好像是婆婆，好吗？ 哦，这娶媳妇合八字，合八字这个是在婚前的。你现在都结婚了，你合什么毛？ <laughs> 不好意思，我有点粗俗，啊。哎，结完婚了，你合什么呢？啊，将来不合了，他们自己过得开心就好了。现在这个时代，现在这个时代啊，就已经不大会跟公婆住了。说坦白的啦，跟公婆住真的是，真的是有百害而没有什么有一两利啊，但是不会太有利的事情啊。因为，你你个现在生活习惯模式。 跟教育、跟吃饭的理的想法都完全不一样了。你住在一起，只是找大家纠纷而已。可能对公婆来说，哈，就是老父母来说，你觉得这是一个家庭伦理啊。但是你说，我说一个，这不是说对针对您啦，而是针对是老师讲的是说，老师看这么多家庭啊，其实哈，有时候有时候公婆认为你孩子应该跟自己住，哈，有一点点自我满足的一个想法，你你知道吗？这个其实不是很理想。 如果你让你的小孩跟你、跟你、跟你一起住的时候，你要发现一件事情：，你儿子成不了大气，就是说他没有连自家这个问题都有问题的时候啊，这个小孩子怎么成大气？你看到我们早期的父母啊，他们很少去跟跟我们的爷奶住在一起，对不对？为什么？因为你要成家啊。那如果你没成家，你永远都得看你自己父母的脸色。你身为一个长辈，你又不可能完全放任你的你的儿子媳妇，或是你的女婿，对不对？ 那纠纷就出来了。那到底是谁为主？因为你已经不在这个主主主那个什么掌舵人了，掌舵人是他们自己。所以说啊，能够离开家里的男人，那才会成对变成一个真男人。那如果你要给他帮助，了不起你买栋楼给他，那就是给他很大的帮助了。那如果没有，那请他自己过好自己。其实这是最好，各找各妈，这是最最最好的事情，对不对？这个这个媳妇啊，她也是别人生的，那她去找她妈是应该的。 对不对？那你儿子呢？来孝敬你也是应该的，对不对？像老师啊，我女儿就就就很多个，那出去，那他们就自己找自己的事情。那请你不要跟我一起住，好吗？ <laughs> 这是很重要的。呃，如果领养孩子的话，他可以与自己产生羁绊吗？在命理上，基本上是有机会，但是他的影响性没那么高，除非你有经过这个，你有经过经过一些拜那个拜父母的仪式。 啊，拜父母的意思，比如说他，你已经把你的姓已经改成你的姓了，后比如说很小就进来，啊，给你过继，那这个时候你要拜自己的祖宗，啊，这个状况之下就会有差。比如说我们现在过去哈，有一些状况，这个各位请记得哈，老师跟跟各位讲的事情不是绝对，你不要去把它当做绝对。哦，比如说呢，有些状况之下，有些有些有些夫妻呀，他。 有时候去认了干儿子或者干女儿之后，而且跟他感情很好之后，本来不孕的都会怀孕，你知道吗？ <laughs> 就变得很招弟或者招招女，你知道吗？这个就会有这个状况。因为你当你去跟他产生了感情，或是你有认他叫你娘的时候，哦，或叫你爸的时候，其实这个磁场会有，但是不多。但是有时候它就变成一个药引子，会催化出来本来生不出来的夫妻，哦，就突然会生。当然这个东西啊，其实。 要不要生小孩这个东西啊，其实在命学是可以看到的。那最好是婚前啊，婚后就不要讨论这件事情了，对不对？是没有谁对也没有谁错，就是你们觉得两个人在一起幸福就好，这个是最重要的，好吗？门口有棵枯树，搬进来之后开始发芽，每一年有一半的树叶，另一半是枯死了，应该砍掉吗？一半的树叶都不知道，因为我没有办法看到你的这个环境，所以说，当然我以这样子去讲的话，老师认为你的外在风水是有问题的，好吗？ 外在风水是有问题的，啊，不然的话它比较不会出现这个状况。风水跟植物之间它是有很好的对应的，因为它毕竟大家都长在这个地球上嘛，啊，这个就会有差别，好吗？相见同住，相见好，同住难，各取各自自由少烦恼，这个就是蛮有智慧的一个想法，啊，这个真的是蛮有智慧的想法，其实。 小孩子自己出去独立是最好，有问题你回来嘛，对不对？有问题你回来找父母聊聊天嘛，或是有什么需要帮忙的啊？那小孩子如果不成器，那是你要对你自己，你不要怪他，因为你没有把他教好，对不对？你教好他会不成器嘛，他没办法获得最基本的的那个社会认知嘛。那这个时候你真的要反省一下自己，然后你只能鼓励他啊，而不是溺爱，他，你要鼓励他，但适时的帮助他。小孩子的成就啊，是跟父母长期是有关系的。 这个是很重要一点，好吧？今年会发生大事吗？在中国决定大反攻，决定中国未来十年的工作轻工作轻松化，没有零零七九九六工作制度造福人民。那今天不是讲政治嘛？我们今天不讲政治，好吧？这个有点政治的话题。所以，我们回到刚才原原点来看呢，比如说，像我们从这个命学角度的逻辑啊，我们到了一个姓名学，姓名学啊，其实老师认为自己还蛮强的啦，哦，稍微吹牛一下，好不好？总要自抬一下身价嘛，不抬一下身价，感觉好像怪怪的，是不是？ 姓名学这个东西啊，其实它唯一我们需要斟酌的地方，因为姓名学有很多派别，呃，笔画派啦、生肖派啦、三才五行呐，哎呀，或者是九宫呐，或者是各种哈各门各派，它都有它的一个专长。但是呢，唯一老师认为啊，比较是说需要去斟酌一点的，就还是在于笔画，因为笔画这东西，老师还是讲一下哈。很多人一直误解这个笔画的由来，笔画这个东西啊，其实是比较不准的。为什么？ 因为呢，笔画它的由来是是从日本流传到流传到港台的啊，流传到港台的。这原来我们在中华文化里面所流传下来的武术的姓名学里面是不包含笔画的。为什么？因为不像我们写书法一样，对不对？你各种不同的书法，你有各种不同的笔法，那么你的笔画当然你就不一样。所以说，在中华文化里面，笔画姓名学的笔画本身就不是一个正宗。啊，这个老师还很敢讲这件事情。 其他九宫啊、飞星啊、生肖啊、哈悬空啊，这个我先不提，各自有各自的长处。但是笔画哈是不叫不要去做的哈，除非是客户要求，老师你我帮你取，你帮我们家取了改了名字或取了名字啊，一定要符合笔画，那我就勉为其难的哈，在样会加入进去。但是加进去之后，你原来可能对你最好的，可能会被打折扣。 那笔画是来自日本熊骑士啊，一个熊骑士的一个师先生哦，他他就认为是说哈，学了几本易经之后，他就认为这个笔画跟易经应该结合在一起，所以他就做出来一个熊骑士姓名学。那这个熊骑士姓名学啊，流传到了台湾啊，流传到台湾，先到台湾的有人就把它奉为至宝，就认为说啊，这应该是对的。但是怎么算都觉得有问题，因为比如说刚一个关一个王字，好不好？一个一个王边，好不好？一个王字旁的。 啊，有人说它是玉字旁，说你往里面应该是一二三四，然后你就算是四，你应该加算成五，因为什么？因为它叫斜玉旁，就算它笔画只有四画，你应该把它算五画。说这个是不是就有争议？啊，包含耳东城的城，对，老师姓陈嘛，陈老师他笔画到底是几画？下面那个有没有勾？或是你转角之后有没有算一画还是两画？哦，这都是有争议。所以说啊，在这个争议之下，我们就说，我们就说说，哎，你这个东西呀。 应该依照一个经典啊，什么经典呢？叫《康熙字典》，因为《康熙字典》就是哎，哦，这个康熙皇帝啊及所有文学大臣里面所做出来的《康熙字典》，那么就是错把冯金当马良，因为完全不同的书，你不能这样去做，对不对？你不能拿一个《山海经》然后去告诉我是说新冠病毒怎么救，对不对？不能这样讲然后那个差了十万八千里，对不对？你不能拿接生小狗的方法然后去接生你媳妇。 对不对？不行，你知道吗？不行，好不好？真的是不行啊，不可以这样子搞。所以说啊，笔画姓名学啊，是一个几乎就是不要太去把它放在心上的啊。那个什么什么加起来几画啊，然后什么总格啊，那个笔画就是不要去理它。那其他的哦，你可以去稍微研究一下各派有各派的长处。那老师这个门派有自己门派的长处，好不好？那他的他的原姓名学的最大原因还是在于是说。 你能够得到你的大姓，比如说你姓什么？我们的中华民族民族里面呢，最重要是一个姓数呃一个姓氏啊，讲错了，变成一个姓氏。那这个姓氏呢，这个姓氏所给你的先天能量，你在这个宗族里面，你就承袭了这个姓氏的能量。所以说这个姓氏能量啊，在对应到我们老师刚才跟你讲的哦，这个花果树苗年月日时啊，就出生的年月日时，我们就可以知道是说你在这个在这个大姓之下，你能够获得什么发展。那有些人有没有去改姓的？有。 哦，老师遇到一些朋友，他是改过姓的，为什么？因为他老娘改嫁了，哦，因为他父亲可能就不要了啊，就是觉得那个当个负心汉，觉得觉得很开心啊，好不好？这个总是有一些男人他是人渣，好不好？不会天下无不是父母，就些有些父母你天生就是个人渣，没有办法帮他开脱，哦，他的想法就他自己爽快。通常这样的人就是个人渣，没什么好说的，批将批评没什么过分，就是你现在当老师的。 忠实粉丝，但是你做了这种抛家弃子的工作，你就是个人渣哦，就这么简单，好， <laughs> 人渣没有什么好说的。那这个时候呢，他为了为了这种状况，可能改姓母姓，那这就会改姓。改姓的时候，你对你自己的命，运那个姓名学对你的影响大不大？大，很大，非常大，好吧？你改姓之后，有些人就突然从旺转衰，或是由衰转到超级旺，这都是有这个机会。 啊，这个都是有这个机会的。那包含了你自己的名字啊，有些名字三个字，有些名字四个字。按照不同的组成的时候，我们会看发现到文字对人的人的一个能量的改变。哦，比如是说，比如是说一件很简单的事情，好不好？我们今天一个取名哈，比如说他叫什么？呃，叫王二狗，好吧？王二狗哦，这个名字多接地气。但是二狗这个东西对他来讲。 这个名字的字字的意义就不是一个加分的意义，所以各位可以了解老师的意思嘛？那当然，名字没有加分意义，大家认为二狗这个东西呢，大概就是个土里土气的人，哦，可能穿着短裤跟灰跟咖啡色的一个短背心。各位，你会不会想到二狗？你会不会想到这样子画面？哦，就是一个穿着咖啡色背心、短裤，还有一个草鞋或拖鞋的人。如果脑中有类似的影类似的影像产生，听听到一个叫做二狗子的人。 如果你的影像大概是产生这样子的画面，那么这样的名字给给传达到那个人的身上，他给他的加分就不多，加分就不多了。好，这就容易会有这样的问题。所以说啊，文字的力量包含了形、音、义，再搭配上你自己的你自己的所有的的天时地利人和，它会产生一个新的一个磁场局面。这像什么呢？这就像就像煮饭一样，你知道吗？我们在煮饭的时候啊，它就会有不同的不同的佐料的放法的比例不一样。 你先放盐，跟先放糖，跟先放酱油、老抽、生姜，就是味道就是不一样。你不能，你可以去，比如说在看到那个四川菜呀，哦，他就喜欢拿那个热油去去去泡那个辣椒。但是你能不能把油锅在加热的时候把辣椒拿进去丢进去，拿来再搅一搅再拿出来，味道一样嘛？那味道就不一样。所以姓名学也是一样的意思。所以看它文字的形、音、义之后，再配上你本身的。 能量，那我们再去总合起来，它就会产生一个给你帮助的地方。但是，性命学并不是一个可以改变你命运完全的东西。这老师必须讲一件事情：，虽然老师有做这方面业务，但是必须告诉你，性命学并不是改变你全部人生的东西。它是一个给你加分的幅度，最加最多分也不过百分之三十，最高也加三十分。啊，基本上加到三十分是非常困难的事情，啊，非常困难的事情。你加个十分、二十分，哈，就已经很棒了。 你加到一个十分到十五分是还已经是也很优秀了啊。那如果你加到十五分到十分，那是应该的。那但是啊要看人，你看五十五分跟六十分之间，你不是差了五分吗？有时候就有这个差别，好吗？老师老你的老师说你改完名字后不能吃牛，真的吗？不知道，我不能批评同行老师，好吧？但是老师这边没有这个规矩，好吧？那个肉能不能吃就专看你自己了，没有说怎么牛肉。 那有如果我改名，我可不可以吃猫肉？那我家的猫就跟我输赢了嘛，对不对？没有人拒绝我吃猫肉啊。那我可不可以改个名字，我去吃个猫肉？我不用改名也可以吃猫肉，但是我大概我的猫不会饶过我，对不对？老师取个名字怎么收费？老师的那个服务项目里面就有啊，自己去看一下。你的名字叫诸葛亮，点评一下陈老师。那你可以先付钱嘛，好不好？你去按照那个状况你来付钱嘛，对不对？你付钱了再点评，凭什么？你这样我就给你点评一下，对不对？ 我欠你钱吗？ <laughs> 开玩笑的哈，我们没有在公开这样去讲命格的，好不好？出生在马来西亚，虽然有中文名，身份证在出生纸上用的是拼音，这个中文名字还是一样影响力吗？会有啊，有人叫你这个名字，当然就会有啊，对不对？还是会有啊。比如说，老师以前在马来西亚念书啊，对不对？我到底是要欠还是欠某某，还是什么探某某？哦，这个就不一就不一定。但但是呢，你自己什么名字你知道？ 所以说你还是有一个中文名字，那加上你主要的母语是以中文来讲，所以说这个状况，这个语言，它这个名字对你来说就会产生这个影响力，好吗？就这个影响力。好了，接下来有朋友说，宿命论存在吗？这个问题问得很好。我们今天讲到命理啊，就一定要谈到宿命论这个东西。宿命论存不存在？哦，来，老师先讲一个大前提，好不好？我们讲个大前提，你做一样的事情，你不要期待不一样的结果。 对不对？各位老师讲这句话，你能够认同吗？你不要做一样的事情，然后期待不一样的结果。你今天明明下锅的是米跟水，你要点的火要把它煮饭，你会不会因为你念了一百次心经，或者是念了五五万次的地藏经，打开起来哦，那这些饭啊突然变成什么？变成糯米啊？本来是稻米变成糯米，有没有可能？还是你在就煮饭的过程之中？ 哦，不是，你在你在烤面包，好不好？我们讲换个文化，烤面包，然后呢，你一直揉这个麦子，一直揉揉揉揉揉，然后一直不断的受念主耶稣的名，然后呢，一直揉揉揉揉到最后，哦，然然后呢，他把它放去发的时候，突然变成了金块，有没有可能？连物种都改变了，连这个完全排列组合都改变了，可不可能？哦，原则上是不可能，原则上是不可能，对不对？原则上是不可能的东西。 所以说，你做一样事情，你不要期待不一样的结果，这个是宿命嘛？是你不做改变的时候，你就会有一定的结果。但是回到我们刚才讲到的一个话题，对不对？你今天煮这个饭，它有没有可能改变？有可能改变。你的这个明明就是稻米，你的水量可不可以改变？你可以把它变成粥，你可以变成比较干的饭，你可以把它变成比较 Q 的饭。 对不对？你在里面加一些，比如说是一些沙拉油或是一些橄榄油，煮出来饭会特别油亮，或是你浸泡的久一点，它会变得比较 Q 弹。你这个人的人，你不能突然变成男人跟女人，等于说你物种是不能改变，对不对？你物种不能改变，但是你可以改变你的结果。本来一个平平无奇的稻米，但是可以变得，把你把它变成上好的一个上好的米饭，或者把或者把它煮的很难吃。同样的，刚刚讲到你揉面包这个东西，能不能变成黄金？ 可不可以变黄金？可以的。为什么可以？不是主耶稣的力量，而是因为你把面包揉完，这个麦那个面粉揉完之后，它很好吃。别人要高价来购买你的这个成品出来，你烤出来的面包用真金白银给你买，对不对？有人吐司做一般出来，你可能三十块台币一条，但是也有人哈半条哈一小片，就跟你讲什么生吐司，就给你卖个五百块，哦上面再印一个猫的脸，就给你卖个五百块。 请问同样的面团，它会不会有一样的结果？各位这样懂老师的意思吗？有没有结果？一结果是不是一样？它不是一样的，因为它里面做的中间不一样的事情，所以说它就会有不一样的结果。这样子，各位能够有没有明白？因为我们今天会有会有个延迟，说可能各位来不及跟老师及时的互动，所以说你同样是饭，你可以变成不同的饭，对不对？你要把它变成变成什么？可以做饭团的。 或是把它变成是可以做寿司的，啊，寿司米，对不对？做做寿司的，或是哎，把它弄干的，好，再放隔夜炒饭，特别好吃啊，是不一样的。你一样的材料，它会有不一样的结果。你一样的人，你怎么会有一定固定的结果？老师还讲一句话：我们能够征求到最有绝对因素的，就只有死亡。除了死亡之外，你的人生没有绝对的结果。 绝对没有这个结果。马云这什么东西？马云，我们讲他，我早之前喜欢讲他，为什么？他从一个完全没有背景、长得又干又小、长相又不是符合一般人的帅气的这样子的一个，哦，那个本大学生，他本来应该当个老师，就这样过了一辈子，但是他选择做了其他事情，对不对？他选择跟别人吹牛。 吹的跟真的一样的时候，他就成为一个中国曾经是最大的电商哦，电商集团。但是每个人都认为马云，你应该是你这个世界上最已经在中国是非常伟大，你的地位不可动摇的状况之下，他你的这辈子应该就是荣华富贵，然后已经人生的巅峰，没有人可以质疑你，因为你是马神，对不对？成每个人都叫你马云爸爸，好像什么花呗是不是？每个人都欠他钱，对不对？ 但是谁知道去年的一个讲错几个错话哦，观念错误，包含他自己的这个 IP 那个什么，他那个蚂蚁金服的问题，对不对？刚刚好哦，这其实他的命格其实也蛮确定，那个时候会叠交了，刚刚好你就变成万人追打的对象，对不对？马云现在还会再出来跟大家大高谈阔论吗？没有了。可是我们不是本来就认为他应该永远在人生的巅峰上？ 我们永远触及不到他，他永远讲什么都是千人呼万人应，上亿人去关注他所讲的每一句话。可是真的是现在是这样吗？他现在讲话就会被打脸， <laughs> 对不对？对不对？这这这结结果是不是一样？不一样。所以说宿命论就是不是一个存在的。回到老师，我们跟刚才讲到一开始的一个逻辑在哪里呢？我们一开始逻辑是什么？你今天的命学这个东西，它是一个材料。 当你得到这些的材料在你身上的时候，你要怎么去运用它？所以说知命懂命，你要会用命，你不会使用你自己的命运而而是说你在期盼什么时候你才能够转运。这个本身你就已经已经误解了你自己去算命这个模式，你就变成一个逃避的一个模式。怎么说？人的运一定有高低起伏。 绝对有高低起伏。老师自己去叛逆的试过，在低档的时候，啊，运很差的时候，差到极点的时候去搞大事，结果就是吹到爆，那这完蛋，对不对？那个苦不堪言啊，不堪回首的一一段过去。但是也试过，在好的时候，我发愤图强，那我也可以在那个时候突然赚到一大桶金，对不对？都试过，老师都试过。但是你没有去做这个催化的过程之中，它就算。 刚才讲到，回到刚才讲的烹饪，米跟水跟锅子都给你准备好了，你也也都告诉你比例怎么调了，好不好？这个你要煮这个这一份这一份米食，你就得这样子的比例的米加这部分的水，锅子我也帮你准备好了，电也没有什么问题，你只要把它照顺序做好，你就可以有一个香喷喷的饭，你这个就是非常好的上乘之作。但是你没有按下去，你连按开启。 开始煮的电子锅开始煮都没有，那么请问一下，它要怎么成？所以说，当你有了天时地利人和之后，你心中那一点主动在哪一个地方？你心中那点主动，你只是去徘徊，是说啊，我该做不该做？但是我没有去看到后面选择后的障碍，选择后的真实意义的时候，这个选择对你没有意义，哦，对这个没有意义。所以说。 老师，每一个每一个片啊，其实都很认真去做。过去，如果你对你现在人生才才遇到很大的问题的，好，你不知道该怎么选择的，其实你不一定要花钱找老师，你不一定要花钱找老师，你可以做什么？你可以做老师过去一篇一部影直播影片叫做选择障碍，你好好的用一点五倍速度把它看完，那你就可以知道你选择背后的真相是什么。面对一几乎都可以确定结果的事情，你会有选择障碍吗？ 各位，今天我们选择障碍。我今天像金老师带他出去吃饭，他就有选择障碍，对不对？这锅底这个要吃什么？好，但是最后我只是说你想吃什么，那你我我要吃什么，就是你想吃什么的另外一种东西，那你就点，他就没有选择障碍了，对不对？一人点一种，他就不知道该选什么。他说：哎，吃那个火锅。你想吃什么？那我要吃什么？我是你另外一个你想吃的什么，你就是什么，对不对？有点男人的那种那种那种那种那种那种推脱责任。 对不对？可是你知道这个味道跟那个味道，你都想要，都已经知道你可以尝到什么的时候，选择就不是障碍了。当你有选择障碍的时候，很大的原因是因为你不知道选择背后代表什么东西，而你不敢窥视这个选择，所以你就产生选择的障碍。人生也是一样，人生也是一样。当你不知道如何去做的时候，很大原因是因为你没有试图的去。 把你未来所可能发生的事情，你把它用纸笔写下来。你一写下来，其实基本上障碍都很少。所以说，你算命，你可以算吉凶，你可以算我这次可不可以成。但是你给老师算，老师还是要你四大要件。很多人一写完，最后后来突然就断线了，都没有出现在这个微信里面了。为什么？因为他在写的过程中突然发现，其实我要的问题好像也没什么问题，对不对？当然这有点没礼貌了啊。 <laughs> 你可以稍微跟老师讲，老师明白了。 好，但是你不要突然消失，对这个很没礼貌，因为老师会担心，好吗？这就是这样的道理，好吗？我看各位什么问题？有什么因就什么果，因果循环哈。出发点就坏，最终也是坏的。当然看状况啦。其实很多事情就是无心插柳柳成荫嘛。像特朗普总统，对不对？他有些他对美国的出发点是好的，但是做的方法是错的，那得到效果当然也是错的。但这个也没办法的事情。马云只是前台，主要是后台倒了，这是你自己的猜测，你知道吗？ 这是你自己的猜测，当然政商之间它会有它的关系存在，我们不完全无法否认政跟商之间它是一个它是一个表里之间的关系。很多事情啊，当你看到一面的时候，很容易就会忽略另外一面。所以说命学，你你很想学命学，或者很想了解自己的命理的时候，很多事情啊，老师很主很很主观的告诉各位，不能说它是很客观。老师也是一个任性的人，你知道吗？ 很多事情啊，就是你太片面的以你自己为出发点去评论每一件事情的时候，那么一开始你就知道，你就会给他下了固定的结果。那当然，这样的结果就是很不好，好吗？好，我们今天的主题啊，讲到是算命风水啊，命理武术的逻辑是什么？其实它逻辑啊，就是了解你自己的特性，你自己的特性，那通过你自己的特性、专才跟你的喜好之间，我们去。 使用你自己把自己当材料去使用，其实啊，这个这个这种东西啊，你越对自己越客观。其实接下来就是你有没有对自己客观的勇气。你可以评价这件事情，但是对你自己的行为的时候，但是你能不能，你可以评价自己的时候，像中国常常讲嘛，你要批判自己。那批判完之后，你有没有实行去落入你自己应该走向客观那个选择？有时候很难，比如说像怎么样，我们遇到很多事情。 哦，哎，老师，我现在要翻本，哦，那个股票输了，我什么时候会好运？那我什么时候再赚回来？可是你一开始你就知道，它会必然会有这样的结果。但是你在这个必然的输的必然结果上面，你又期盼一个哦不同的不同的出不同答案的时候，这就是一个叫什么愚昧？例如什么一个一个火山孝子，对不对？ 酒店里面哦，他就他就一个小姐对他献殷勤哦，那就给他出去玩哦，当他的一个小情人啊。当然有一天他想跟他论及婚嫁的时候，他的钱也花的差不多了。那当然那个小姐当然说，我们这只是生意哦，你花钱我陪你啊，跟你聊天应该的。那现在如果你没有这个消费能力了，那我也不勉强你，好吧？就那就好来好去，女人有没有错？酒家女有没有错？酒家女没有错，因为她是来上班的，对不对？ 他给你，他给你你要的，那你给他他要的，但是你怎么会认为是说你在这个地方你可以找到真爱？有没有可能有？有可能会有，但是几率高不高？不高。但是你做这个事情的时候，你明知道不高，但是你抱持一个希望去做的时候，那么你每一件事情就跟去掷硬币一样，基本上你是在自己骗自己。所以你也你要把它掷到有为止，不是吗？ 好不好？所以说啊，命学的逻逻辑啊，刚刚老师一开始已经讲了，它是一个透过了一个太阳、月亮跟地球之间的磁场来灌注到你自己身上，从你这个身上所产生的一个特别的材料，借由这个材料啊来去了解，是说我适合啊怎么样去思思考这个事情。你不要去求，是说第一个，老师最后这几分钟的时间跟各位去看一下物。第一个。 不要人家说你这个命中行那个缺火，所以说你应该往南去走啊！你从北京到了广州，或者是北京到了云南，够不够南？你在云的南边的，对不对？你是不是就很往南？你就可以发财了。哦，要命啊！那个不是这样，地球是圆的。请问严格来说，它没有东南西北，好吗？因为地球是圆的，你在哪里都是在都是在原地，因为它从来没有开始，也不会有结束。地球就是个圆的，好吗？永远都是圆的。所以说，不要说你去。 你缺什么？哈，那你缺你缺水，你是不是要住到大西洋上，还太平洋上面？都是水，你是不是就很好？当渔夫好不好？对不对？当渔夫行不行？不是这样子啊，那个是一个外行而且很业余的做法，这个东西啊会害死人啊，做一些很不应该做的事情。第二个，不要说命里缺什么，然后在名字里面去补什么。 不是这样整的，好吗？那个也是非常业余跟外行的做法，他根本就不了解自己在讲什么，然后就认为你不懂，反正我讲缺这个你就该补那个，对不对？每个人缺的是什么都很重要，每个人缺的就是钱，好吧？你补钱就可以了，好吧？你会当你有烦恼说怎么样变更好，说你大概就缺钱，好不好？没什么了不起的，金木水火土都不用补，你补钱补账补上银行账户里面就有了，对不对？那就好好赚钱就可以了。 绝对不是这个道理，可以吗？啊，绝不是这个道理，一定要把自己搞清楚啊！你自己是喜欢什么？有些人他真的是金属性的，但是他代表他的思想逻辑的这个地方；有些人是木属性的，有有没有这个五行属性？有，真的是有，不能说没有。跟既然会有生命的原型，你当然会有各自的属性。那你有这个属性，你应该想说，我怎么样利用好我这个属性？我今天是倚天剑，我就不要想去干针线活，你知道吗？ 如果今天像老师，你就是一块石头哦，你就是负责腌酱菜的，你就不要把自己当成什么顶梁柱。为什么？因为顶梁柱顶梁去做的腌咸菜的石头是腌咸菜的石头，我他妈就是一个腌咸菜的，我就应该做好把这个咸菜可以腌好的这个工作。天生我才必有用，用处在这里，而不是是说我今天是个腌咸菜的，所以说我要找一个黄金熔炼在我身上，然后嘞。 我假装我自己是黄金，不是你，就是一个腌咸菜的石头，那你就是石头，干好石头的事情，你就可以变成很好的一个石头。各位，这懂老师的意思吗？每一个行业都是他发财的地方，抽水肥，对，抽下水道的水肥，都有人抽，抽到赚到胡说八道。哦，收回收废水的，也有人从回收废水的工业废水赚到不知道自己姓什么，对不对？也有人去卖菜，卖到自己不知道姓什么，都有卖菜都可以发财。 重重点是，你要先了解你自己，先喜欢做什么，而且这件事可以帮到很多人，那么钱财是必然而来的，而且你必然乐在其中，好吗？好，那我们今天本来想早一点的结束啊，想不到老师这个啰里吧嗦又超 <laughs> 过这么多时，也刚也刚好一个小时，好吗？那呢，最后提醒一下我们的的主的回向法会好在四月十二举办，原则上应该是四月九号的中午。 哦，跟我们的南北的补运法会应该会同时截止。这个南北的补运法会没办法后面再追加，因为它一年就两次，春季跟秋季。你去找全天下的、全天下的法师、道士，都结果都是一样，好吗？春季跟秋季，祖德回向也只有两次，清明跟重阳啊，你中间你也找不到其他地方可以时间好去做的，好吗？ 那这个每一个时间呢，我们的法师每一个时间呢，这跟跟那个节气，跟我们每一段时间段做的是有关系的。不是老师不想多为大家服务，是因为他只有那个时间才能做这件事情。你不能冬天去播种，你也不能夏天去收割，哎，这个什么春天去收割啊，各种各种不同样的东西。要要报名的啊，请报名好吗？那么今天我们结果也下，最后讲一句话哈：女孩子命才天，男孩子名，这对姓名学有什么关系？ 会比较辛苦，哦。男人女名是比较容易，他是他的命格比较容易加分啊，阴阳调和。但是女性男名通常过的是比较辛苦的，啊，会比较辛苦的，他的能量是没有办法吸收吸收男性的名字的能量，这个是可以可以先跟你讲的，好吗？尽量不要有女性女人男名的的意思在，男人女名还可以，但是女人男名就不行，比如说马云，对不对？ 哦，吓到男生女生都不知道，对不对？中性的名字，就是说对他来讲还是有帮助的，好吗？好，感谢各位今天的收看，我是陈老师啊。我们这两天我还会更新啊，希望大家啊，我们在更新的时候能够帮老师分享出去。我是陈老师，我们下次见。